اصحابنا من الاو اي تي دونك لوكال انستيتيوت تكنولوجي نيو فونديشن امريكا من دونك عملنا بروجي هذا باش نقدر نسبرين احنا كونسيستي جوست انستالاسيون تاع لي روتور واي فاي تيل سورت كي انتركونيكت ما بين بعضهم تيل سورت اي واحد يجي السياده ولا نجم تاك كونيكسيون هذيك يبقى اكسيدي على الانترفاس لاكوير عباره هو سيت ويب السيت ويب هذاك باش يكون عليه plusieurs informations de différents types, qui managent fonctionnaliser un wiki, qui managent fonctionnaliser un espace d'échange d'idées, de chat, un espace de commercialisation, etc. Ça revient المجتمع المدني في السعودية اللي هو قادر voilà donc ça revient المجتمع المدني اللي هو في السعودية قادر بشكل كبير أول حاجة جاو وحدنا ريان donc عندي عندي ils ont présenté euh, voilà ils ont présenté la solution donc plusieurs présentations euh, il y avait deux tables rondes la table avec Ryan, donc euh, avec des photos qui les gens dessinés, alors c'est quoi les hauteurs, euh, hauteur à l'échelle de diffusion, sur quel espace, etc. مع عندي شفنا physiquement comment installer les routeurs اذا كان عندنا عوائق par exemple ما بين بنيه وبنيه فما بنيه اخرى دونك مش مستعد نستعمل alors comment résoudre ces problèmes بلاصه ما فيهاش ضوء etc etc ومع عميل شفنا solution logicielle donc promotion فما كوموشن تول شفنا كيفاش لي روتور كي ناخذوه نشريوه دونك يا اون روب كومون فلاشي لي روب في تليفون بورتابل باش تفلاشي في تليفون جالاكسي ولا غيره باش تعدل une version اندرويد اندرويد سي اكزاكتومون كوم سا هما ils ont pris les open WRT dans un standard tarifي موجود open source على الويب il a fait une des modifications spécifications de telle sorte il a adapté le matériel اللي عنده الحاجه اللي بعد نقصتنا من بعد شفنا انهم العباد اللي يحبوا يعطونا سطوحاتهم باش نجموا نستاليو دونك لي روتور واي فاي Et euh, on a fait des tests avec les hôtels Wi-Fi, je pense qu'il y a le signal au sol, est-ce que là, est-ce que oui, et comment on résout ce problème. On a d'autres hôtels Wi-Fi qu'on veut les installer, donc on va on va voir comment faire ça, et on va voir surtout la solution technique, et on va essayer d'agrandir les réseaux et de renforcer les réseaux. Voilà, c'est ça le projet. Ok. Uh, everybody, uh, welcome. Thank you for coming. I'll do the transition. مرحبا بكم الناس الكل شكرا على الحضور اللي فيها مش هعمل So if we could uh, go around the room and everybody uh, say their name, where they're from. اوكي باش نعملوا دور دورون كل واحد يقول اسمه ومين جاي And why they're coming. وعلاش جاي نبداو Euh, je suis en informatique. Euh, euh, j'ai eu mon, master en réseau un protocole de stage prototype, de Et pour cette raison, j'ai eu l'occasion de chauffer En vérité, en réalité, c'est quoi C'est يخدم تخدم تسرع نتورك سيميلاتور شوف matériellement c'est quoi So, uh, the one that I'm from here, uh, She don't uh, tell she's from she tells from. No, she tells she I'm, I'm a teacher. family name I <laughs> <laughs> Thank you. I was graduated from SIPCO, I did my graduation project about the link activation national network in Canada. I am also the president of scientific association in Kibodo. I am not from I was also interested to bring the experience in Kibodo. Mohammed Nabi. Mohammed Nabi, by SIPCO, engineer, Uh, we got this name in our mailings and we may try. I get uh, more or less involved in translation of the Bush network uh, to Arabic and we help also in French. Uh, I'm here to I like promotion. Uh, I wish I was more involved in software. Uh, yeah, software layer. I'm here, i need to help and to see how it, uh, how it Okay. Uh, for us. فهو صح كل وجه غير هو déjà c'est un actif euh, du logiciel libre du réseau il fait la translation de l'anglais à l'arabe et de logiciel Commotion et اختار معنا اليوم نشوف كيف توصل نعرف على كسبيس معنا Voilà. Allez. عليكم محمد محمودي 25 سنة دكتور انفورماتيك صاحب وسيم وسيم كي برشا على البروجي كي برشا على البروجي نتاعي ديجا حنكملوا معناها نعملوه معناها بروجي نتاعي هي ريم Ariane, hein. دول حابب نشوف الحكايه اه فكان لسه ما عنده مشكله الدين محمود ايه علاء الدين محمود اسمه عيانا خلصت قديم اباوت البروجكت عن هو خلاص دكتور عيانا He's also a software developer, so that's why he's here today. وليد مدام اليوم المواليد من الاكسس نود اورج عمل بجا حاجه في في بشر ما مش عارف اوكي اوكي Donc désolé, bah, j'en ai pas. Mais... bon, je profite. Mais ça, oui, تقوليش ما تقولش. قلت لهم البريزونيير تاعنا باش يدير جو بروفيت وسكت فكرت فيه. إلا حد لا ميزات. اه ميزات. ثم سكوت ثم سكوت. ايه انا كبير شنطه دونك لا لا مرتين Responsable informatique et la ville Saleda. Voilà. wireless engineer, and I'm here to work with all of you to build the community wireless network here in Sayed. seria Ela é Zeti from he works he's an engineer, uh, he works in uh, Tunis, he's from the faculty of science Tunis, Tunis, and he's a senior member, he's with us in uh, thanks a and he brings with him uh, his uh, little brother, one. Ahmed. Ahmed, Salam okay. My name is Will Hawkins, and I work with Ryan and Andy. one of the developers of the Commotion project, so I'm here to help in any way that I can, and if anything breaks, I suppose uh, fix it. So. Uh, Ja, maar jullie dikken nog weer achter التصوير برنامج كوموش الدور هي موجوده هنا باش يحل حسب الامور اي مشكل نجم يصير بدات اي حاجه نجم تكسر وما عمري عم بزرع باش نعمل ربي يا رب لا مرحبا بكم نسكت النظام بتاعكم بون برفورمانس سي نفس السؤال in collaborazione ma in società civile والبلديه باش انه البلديه تولي تحط البيانات نتاعها في البيانات لي فينونس نتاعها المصاريف المداخيل والفلوس نتاعها معناتها كل شفافيه في الموقع نتاعها سلايد كونتيان ومن بعد تحط حتى في بيانات اخرى في البيانات الديموغرافيه قداش من الولاد قداش من الولاد قداش من كل المعلومات هذه موجوده في الموقع نتاعنا وقت حنا عملنا الجورني هذا في نوفمبر 2012 نوفمبر 2012 بارمي في الديسكسيون بارمي لي كريتيك اللي صاروا انه بعض المواطن ماهوش قاعد يتفاعل مع الموقع ماهوش قاعد ماهوش قاعد مش حضور كبير مواطنين هناك عباد في commentaires تشوف تقرا دونك الايدي اللي جات وقت قلنا كيفاش نجموا الخدمه هذه نقربوها اكثر للمواطنين الصياديه والتوانسه ما يبقى شيء دونك كيفاش انا نزيد نقرب ونمشي له هو قاعد يشيش باش نعطيه ال possibilité يدخل للسيت ويكريتيك العمل البلدي ولا ي proposer معناتها d'un sujet سوجي euh, à un سوجي اكتيف دونك وقتها ما خاطر معنا سي معز شقشوق بي دي جي قال لي قال علاش لا ما نعملوش un réseau يشفي في صيدلة. دونك سيتي اون ايدي. ليتي ليتي انتريسون بس كنت قادر شدينا في بون ايدي وفي ال journée هذيك كنت حاضر مع سليم عماد اللي المسؤول تاعكم اكتيفيست وبلوجر هو سليم الى لي نتاع ريان donc آه، سمع ريان جات من تونس نوز امي اون كونتاكت وانا fixé une petite réunion, pour les fêtes, je t'attends ça. انا وحدي دونك لقينا مع ريان ونا اكسبوزي البروجي نحبوا دونك نحبوا نعملوا الريزو هذا pour rendre de- offrir des services aux citoyens, des services supplémentaires. Et c'est pas nécessairement Internet, خاطر البارتاج نتاع انترنت dans un réseau public مازال فيها دي comment ça s'appelle, des des points d'ombre من côté législatif ou côté légal الامور ما كيفاش دونك نحن on s'est penché dans une construction قلنا les للسيرفيس اللي حاشدنا بيهم في الصيانه نحطوهم دون ان سيرفور لوكال دونك جماعه من من اللي جابوا معاهم السيرفور باش نحاولوا نستعملوا فيه او موا ان ميروار تاع ال portail اللي موجود في الانترنت ومن بعد مع ولاد البلاد ولاد الصياده ولا حتى مع الحكومه نحطوا ديسكوتي مثلا كسيتويان كيس السيرفيس هذا بالطبيعه باش يكون اوبير وغراتوي دونك المواطن يشوف يتلاعب على المعلومات في البوابه les Algériens, les Italiens, comme la Norvège, on a fait un plan pour toute une installation de Drupal, donc je suis technique, mais c'est juste un, un site Drupal avec des comptes utilisateurs. Donc أي جمعية تصل بي راح نحب ننشر بيانات الموقع نعطي بيانات الموقع. حاليا ممكن الناشر لو بلوز اكتيف اللي قاعد ينشر بالنظام هي البلدية، دونك فون تاع النظام يكسبور responsable informatique كونت مي ماهمش قاعدين يعملوا في دي بوبليكاسيون ريغولير ان شاء الله ممكن يولي ثم سيرفيس ديسپونيبل لل هنا في السياده يولي يكون Donc l'objectif c'est ça, euh, offrir ce service-là, peut-être dans le futur partager une connexion internet d'Israël à l'échelle, يعني ضبط شغال في اوروبا وشوف انه في برشا من ضمن عامل ان اكتيفيتي جرافيه في اكستراكسيون بيان سور علاش لا سي سون دي بروجي ممكن سيتي ريفليكسيون اللي باش باش تكون على طوال هنا في السياده وون ان شاء الله في لا ميزور نخدم في سيرفيس اون فا انستالي وميتر en œuvre au niveau au niveau local. Voilà grosso modo معناتها l'objectif اليوم I will translate. We don't have information, but uh, والله يكسروا الجماعة اليوم بس ما une occasion. So I may need someone, I'll describe a little bit and then we can translate. So um, we have a small everyone can see, but um, yeah, we have the municipal building, the House of Culture, and oh, okay, this one is maybe, can we get that? So today um, we want to try and build. The process that we've used um, is to first visit the site and take a wireless router with a battery pack uh, so that you can power the router from the rooftop and see if it connects to the mesh that's already there. آه، طريقة الخدمة مش نازل معنا دي روتور معهم لي باتري نطلع السطح Şu And once you have the, once you can see from the mesh interface if there are connections, then you can uh, see what equipment you need, like a metal pole, how much Ethernet cable, and so on. You need to install at that site. Groups with some people that were here last weekend and were already a few that are new. so you can go uh, to the sites that we have uh, planned. You will see how the network has grown and what. كل جروب يكون فيه دي دي بارتيسيبان من السيسيون اللي فاتوا يكون بارتيسيبان وهكا ينجموا لي نوفو يستفادوا من من من لي زونسيان وبعد ما نعمل So this is more or less, if you were in a building and there's a wireless site, so the router has a good connection. دونك باش نطلع فوق You- You can install a permanent pole or mount, um, or use an existing uh, pole such as. النكس سواء يكون رول ولا ال وتشيكسي الروتور على الانتن السيبور هذاك وبالكابل ايثرنت برانشي You wait a few minutes for the. بعد كلك مينوت بنبدا الباس بتاع البروموشن You check for the connections, and if it is good, then you can come back and go to the next site. So I think we have one site that we can install right away that we know has an existing mount. Um, and then we have two or three sites that we will want to go visit. And so we'll split up at least into four groups to start and let you describe the sites that we're going to, Then I think we can have four to build Ethernet cables. So we there are many things we can do today, uh, and we can split that up. Am I forgetting anything? I think that's. One group can stay and make some very long. Yeah. Rather than taking this pool to all the sites and some groups not having it here, and then take it to the sites. Your table, and then um, people can take the the very. Long <coughs> so uh, so one time. house. They have uh, a good roof, عندهم سطح عالي بالبني. آه، وجي ديجا في لو تيست عندنا بون سينيال غالي. آه، عندنا تري بون سينيال وعندنا زاد ثم سيبور تاع اونتين جديد دونك آه، غادي نجمو ديريكتومون نعملو انستالاسيون بيرمانونت صافي حتى الضوء ماهوش بعيد معناها. We need uh, meter net cable about 10 meters. Okay. You may have one already. So uh, here we can uh, do a permanent installation. Donc هذا البوان الأول اللي آه، زرته تسجيل مع سي بي ستي. مشيت لبلاصة أخرى زاد آه، ça doit être euh, Grammy Close, Grammy. All of Oh, no. I can go. Yeah, I can do that. Yeah, it's just a tiny map. So I will, uh, I'll point out the, the sites that we have right now. So we have one, uh, one site here. Where's your house? It's roughly here. One site here, right here. Uh, and I think roughly the house of culture is here. So we have these four sites. Donc actuellement, euh, شنو اللي موجودين وانستالي طبعا les deux émetteurs فيزيليتي اللي هم l'émetteur اونكولير معناتها pour couvrir l'avenir الكبيرة من الفوق دونك عندنا زوز دو émetteurs هنا عندنا روتور روتور اخر في دار حبيب جبس تليفون وروتور اخر انستاليه في اليمين البارح عندي كذا so those of you from Sayeda, if you live in this general area, uh, it would be great if we could use your rooftop or take a look and see if we can use it to expand the network in this area. Donc, euh, très Il euh, un, emplacement pour voir euh, كيفاش تكبروا الكوفرتير Uh, this zone, roughly, yeah. We were at a house, at a rooftop yesterday, the house of uh, Amira's family, um, but it's all the way over here, and we didn't have any connections because there's too much space. So if we can fill in the zone here, we can get connections all the way to the edge of town. دونك امس زاروا الميزون تاع باسكو خرج معنا في الويكاند اللي فات اميره donc mais المشكله انه دار عندهم دراهم عاليه للباهي اما بعيده برشا donc ما عندهمش donc هي بعيده برشا donc ممكن باش نشوفوا كيفاش نعملوا des points de relais خاطر هي ال position تاعها stratégique ياخذ البلاد بريس دونك اذا نواجه نجم نوصلوا سينيال غادي نجم بعد نعملوا ريفيزيون بور كوفير نوتر ريجيون تاع So anyone from Saida, do you have thoughts on maybe some spots we can install? Some uh, framework is uh, position in the map, but uh, I'm not sure if... Uh, Actually, uh, I think you have been... Could we... start. الكابل واحد يمشي الدار ثلاثة باش نمشيو ثلاثة سواء جروب 5 6 بيرسون باش نمشيو دونك واحد مع أكرم واحد يمشي معايا أني دار وسام وواحد مع بنتي ضمن يمشيو دار عم كوكي Donc trois groupes. Les groupes, ok. Avec 5 6 personnes prochain. Maximum, peut-être pour dire mais sinon c'est vaut mieux. وهذا شوفوا على ديسبلورون الاكسبلوراتور Yes, yes. تابل على n'importe quel euh, device معناتها سمارت فون ولا تابلت ولا These are ready to go? Okay. فيرسيون بتاعي I think we're. Ryan, c'est Mansour. Welcome. And uh, the owner of uh, تفضل. So, so from here, we're uh, سيارة ليبرة واحد. اعمل صنصير سيدة ليبر واحد نمبر 1 Okay. نسبي لاباس نسبي ارز هذاك الوحده اعطيه كابل ما ما كنا دخلنا منها هذيك ديك هي اللي كيفاش المدام تاع دار المدام الجدد تعطيك والله دخلت هذا الشيء والله اسمي أحلى شعب ورجل سيدة كلها Do you want to Just what you did. or these The connection is off. It doesn't. The auto spacer. Yes. So there's another one Yeah, it's all, it's all, I'm gonna. كمان نحكي عن سلمان Oui, il est يكتب عليه de recherche. Comment je parle de distribution كان يستعمل فيها هو انت So here's, so this is the other, this is the Let me open up that page when this so most people will open their web browser is to be able to get to a DNS server on the internet but we're assuming that we don't have an internet connection. So what we're doing is we're putting a DNS server on the local URL or automatically get the like a slash, slash. and um, wikipedia.mesh mm -hmm. and get redirected to this server or etherpad.mesh go to this one or saeta.tn if you're on the mesh you want to go here to actually need the is hosts file on every single node. Okay. Figure, at some point we have to configure every node mm -hmm. with some bit of information. Mm -hmm. If we configure every node with a hosts file, mm -hmm. if we we have to go to every node and make sure one spot. Yeah, okay. What is that? Oh. Enis, احنا في الاخر ما ممكن نحاول الشرق قاعدين يركزوا فيهم It's not in the right spot. Yes. we need to go back. <laughs> also, we need a more permanent mount. Right now, it's just on some of the um, bar that sticks up out of the roof. And so it's not permanent. It's a temporary one for testing. So when we go back with a longer cable, we'll find a, we'll put it in, in another spot so we get a better signal. And then later, um, we'll have to put a better fixation, a better mount on the roof, and then it will be better. What is the number Nine. Number nine. Maybe nothing happened another What you can do is we can look in a web browser at that IP and see which one it is. The name is not Copy side, and the wall is over the antenna. Ah. So, the, all the, I think all the, uh, the, the wall is, so I don't think that it will uh, give uh, a signal to the side. Only it can connect to this So, to fix the router, we have to bring the same uh, gear Oui, screw. screw and uh, plastic, uh, drill and the plastic to, to, make, to fix uh, the robot. Okay. So uh, we have to go another way to fix this. For the power supply, it's uh, only about uh, 3-4 meters. No, not very close. Very, very close, but we just uh, adapt. Great. And Are the signal is about uh, one, one, um, the connection between our router, I think, it's that two. two, No, what? Two. Okay. Yeah. So you can also just write that in French or Arabic. Um, Donc, euh, la puissance du jet, c'était, je pense, alors nous étions au numéro 11, numéro who had 11? Who was, no, eleven? that, was you? Oh, okay. So we can write, can someone write? Oh, it's right, okay, good. I wish I only tried it. Uh, when do, is it Okay, okay. Um, and then we do Amira's home. أميرة آه، هي ما كلمتهم ولا مع المكس And uh, Akram, you'll take one or two people to put the, your, to fix your, uh, فيكساسيون permanente. تعمل زاد كيف ما أكثر منها مش ضعيفة كونكسيون قوية فوالا هذه اون في تبقى قطعة دونك ديفيزيون تاعها اكثر بتاع صورة انت مع القطعة اللي فاتت نجم كنت قاعد غادي ما توصلكش مع القطعة هذه تولي توصلك الكونكسيون هي كيما الاولانيه انا ما هي تخرج في البذبات آه، في شكل دائري باش تخرجوا على شكل مستقيم مش في ديريكسيون واحده مش لنا ولا لنا على شكل والمدام تاعها اطول من المدام تاع تاع السنان تنجم توصل لحد حتى واحد كيلومتر دار دار هنا بعيده كيلومتر نجم توصلها يوصلها الصحيه باسكو الموضوع عندكم برنامج على خمسة ايام شهر ولا فيش مرة برا فيها ال bloc donc ما بقاش المسرحيه اليوم ما جيش نشاط على الميزو مع مدام ريا اللي يحب يحضر يحضر اللي ما يحبش على كيف ليش اوكي اوكي شوفها يزيدوا وانا عندك موسيقى شو يمشي الموسيقى على كيف ولا عنده موسيقى يمشي الموسيقى هناك فقط أربع قطع اوكي آه، تشوفوا فيهم هذوما خلي حتى ندور لحظة عندنا ملك مخبز معنا الكتاب انا شكون عنده كتاب؟ اللي عنده كتاب يوري آه Keblah win, keblah. Betul? Awak, awak tak, awak tak. Thank you. مدام غادي نعطيو هيك راح تشوفوا نوريو لبعضكم الناس كل كي كي معانا مدام ريان وريه قبل اللحن خلي يشوفوا بعضهم ولا كيف كيف انت اسمع او باش ما تلحقي دور دور الكتاب وريه لاصحابك effectivement شو نشوفوا الناس كل نورمالمون الا يغزر صاحبه يشوف آه مادموازيل كنت نحكي قلت الكتاب وري لاصحابي voilà. قلت باش تشوف في الكتاب من البلاصه الاخرى donc هنا شنو عندنا ثم اربع قطع في التصويره هذه كل قطعه عندها couleur باش نحكي عليهم توما دابا شنو شنو هذا ندوروا الورقه باش نشوفوا القطعه الاولى ونوريو لبعضنا voilà. صحيت خليه يعرف message طوالي اوكي القطعه الاولى نشوفوا فيها باش تفسرها لكم سلمى معنا اوكي نسمع بعض هذه قطعة تعمل تعمل réseau في دورة مش في اتجاه في دورة صغيرة معناها connexion ضعيفة réseau ضعيف ما, يعديش للناس كلها آه، تعمل دورة في بلاصة معينة نعاود نفسر لكم على قناة سلمى القطعه الاولى كيما انا عنده كونيكسيون انترنت في الدار ما كي قطع ولا موديم الناس الكل هاي تسيب واي فاي انت تدبر كبت كابت الكونيكسيون قول لقيت الكونيكسيون القطعه هذيك تعمل نفس الشيء باهي نشوفوا صار القطعه الثانيه donc ندوروا الفاج نوريو لبعضنا ولا صحيح اوكي هذه القطعة الثانية آه، تعمل آه، دور على نفس الرسالة الأخرى ما تعمل connexion آه، قوية مش كيما الأخرى ضعيفة كي تحط هذيك غادي تعدي للناس الكل مش كيما الصفرة تعدي شوية وبرك. bon كلام قالته سلمى صحيح هي فات نفس القطعة تاع المرة اللي فاتت مي الدي بي اقوى مش معناها هي اقوى من الاخرى معناها انت مع القطعه اللي فاتت تبدا قاعد غادي ما توصلش كونيكسيون مع القطعه هذه تولي توصل الكونكسيون المدام تاعها اطول اوكي فهمنا الناس الكل باهي اوكي إيه؟ سادسة هي تعمل connexion في اتجاه واحد مش كيما الاخرين الدورات آه، هي في اتجاه واحد مستقيم ما تعملش برشا connexion معناها كيلومترات آه، مش برشا نرجع juste قطاع شنو هم بكري حكيت معناها على 300 متر وعلى 150 متر القطعه هذه تعمل لنا connexion ال wifi يمشي كين هكا يمشي في اتجاه angulaire يسمى زاويه ويوصل حتى حتى كيلومتر بالنسبه لهذوما لا حد حد كما قلت دار بحذاك 100 متر و200 متر وهذه تخلينا نوصلوا اكثر كونكسيون اوكي فوالا uh, احنا déjà حاطين منهم زوج فوق البلديه واحده في الاتجاه كما نقولوا الغربي واحده في الاتجاه الشرقي في اتجاه واحد وتعمل برشا connexion معناها توصل حتى منا للطبلبة آه، القطعة هذه أنا نشوف فيها كل الأزرق كان نحفظ حاجة كل قطعة عندها كلها كل هذاك يفسر لنا القطعة هذيك شنو هي المدى تاع اللي تغطي به المساحة القطعة هذه نجم توصل حتى 60 كيلومتر نجموا من هنا حتى لسوسه نحطوا راكبوا قطعه فوق البلديه وقطعه فوق البلديه لسوسة كونكتيو على بعضهم اوكي mais نتاع الترددات نتاعها juste مستقيم الاخرى اللي شفناها قبلها قلنا كي هكا على شكل زاويه واللي قبلهم على شكل دائري اوكي اوكي So four pieces في اربع هي الأحول الأصفر الأحول شو شو شغل شو تشغل How does this work? The first one. Uh, uh, اوكي اوكي باك القطايع هما شفناهم باش نبداو نعاودو نعملو توا révision القطعه الاولى الصفراء شكون فيكم ينجم يقول لنا شنو تعمل اما يهز يده قبل ما يتكلم شكون يديك اللي يفهم يهز يده ويقول لي قطعه صفراء ذي شنو تعمل بالضبط هيا هيا ال courageux شجاعان هنا اوكي اوكي تكلم Eh? I understood. Donc, uh, connection not to too uh, very uh, uh circular. باهي اوكي يعطيه الصحة صفقوا الواد. اه اوكي. شكون جاوبنا على الثانية؟ اوكي، شو اسمك؟ غادة. اوكي غادة شنو تعمل هذيك؟ كونيكسيون فيدورا ايش؟ انا اقوى بالصفر صحيح الحمراء الحمراء bon اختار انت شكون شكون اوكي شو اسمك؟ نسمع بعضنا عايشكم ميساء اوكي ميساء شنو شكل زاويه donc ما عادش نحكيو على الاتجاه الدائري هيك لي اتجاه مستقيم اقوى من الاخرى قول لي اوكي تري بيان اوكي شوف زاد قدام برا شوف رساء اكثر اما في اتجاه واحد في اتجاه واحد تعمل اكثر واحده من الكل قديش توصل مثلا؟ 60 حتى صوصه صحيح Okay, let's move on, Nash. Come on. Okay, now we have the. Hey, إيه، hey, إيه، let's move on. مش نجموا نفهموا؟ نجموا نفهموا كيفاش اختيار مش نجموا نحطوهم، اوكي؟ طيب، اوكي ناو وي هاف have the rules. تو طيب، باش نتعلموا القواعد. وعرفنا كل قطعة كيفاش تخدم تو باش نتعلموا القواعد كيف تعرفوا من القواعد الفرق تاعها هنا بالضبط. Okay, first rule, uh, any router can connect to any other router. القاعدة الأولى اللي نوكاش فيها من كل مختلف الأنواع تاع الأحمر والأصفر والفرق هذاك الآخر شنو نسيت أي واحد ينجم يحكي مع الآخر ينجموا يكونكتيو على بعضهم ما فماش ما فماش أي صعوبة كلهم ينجموا يكونكتيو على بعضهم اوكي نجم من حتى بعد صوص كيلومتر قلناها نجم نعطوا نشوفوهم بعد نسمع بعضنا وكاو لا يهبط واش نسوي اوكي لي كاستيون من بعد السؤالات من بعد اوكي علي The omnidirectional routers connect to anything in any direction. الروترات اللي شفناها من الصفر والرجوانيين وخي نجموا يكونكتيو نجموا يكونكتيو على اي روتور في المدى نتاعهم في ال diamètre نتاعهم خاطر قلنا هما ما شنو قلنا ماهم سيركيلا هذاك ولا إيه؟ voilà. The purple strong omnidirectional routers connected things further away than the yellow. الكونكتير الموف كما قلنا omnidirectionnel donc كونكتيو على ديرو تلقين ابعد منهم ويلزم يكونوا بس مقابلينهم اوكي The small yellow routers connect together, but close. They have to be close to each other. ما هم كل روترات تفر يكون يكونكتيو على بعضهم يلزم يكونوا قراب لبعضهم خاطر المدام تاعهم قصير كما شفنا من بكري. The blue routers connect in a make one connection to another blue router. بالعكس من الاخرين قلنا روترات تفر اي روتر يكون بحذاه يجب يكونكت عليه. الروترات هذمنا ال bleus دروك لازم يكونوا كان ناخذوا مقابله باش ينجموا يكون التالي يكونوا بجنب يكونوا تحت ولا حاجه لا لازم يكونوا مقابل كيما deux points كي هكا The red router is connect to anything that's within the, the its reach. Okay. الاحمر كما قلنا يسيب هو الواي فاي بتاعه في الاتجاه هذايا donc يكونكت على اي روتور موجود في المدى هذايا ما نجمش يكونكت على حاجه وراه بس ماهوش كيما الاخر في ال circulaire You can put two routers together by connecting them to a wire. فما شكون سال المكري قال كيفاش نكونكت هذه بهذه donc نجموا deux routeurs مختلفين واحد احمر واحد ازرق نكونكتيهم مع بعضهم واحد يعمل range بتاع هذه والاخر يكونكت على روتور موجود بعيد فرد distance وفرد مقابلين بعض فرد دو بوا اوكي اوكي، okay the routers can only connect if they can see the other one آه، بالطبيعه احنا الناس كي نحكيو مع بعضنا كي نشوف كي ناخذ الواحد كي نحكي نحكي في عيني les routeurs كيف كيف ما نجم نحكيو مع بعضهم كاين كي يشوفوا بعضهم donc يبداو لازم ما معناها يشوفوا بعضهم ما فماش بيناتهم مثلا عماده ولا شجره ولا حاجه اوكي اوكي When we draw the network, if it's connecting wirelessly, you put dotted line. If it connects with the wire, you put solid line. هذا باش يوليو بعد ما نسيت العالميه فما حاجه نعملها باش يعمل الشيمان كل واحد باش يصور الخريطه بتاعه وقت اللي باش يحط لي روتير باش يولي هو مهندس في الشبكات العالميه وقت اللي باش يحط روتير سنتيم معناها يخدم سنتيم غير خيط باش يصور بيناتهم خط متقطع هذاك يعني مربوطين من غير خيط مربوطين بالترددات واللي باش باش يعمل حاجه بالخيط معناها كابل بين ال ordinateur مثلا والروتير يبداو دي روتير مربوطين بالخيط باش نصوروا خط متوسط فهمناها؟ اوكي Okay. So what we're gonna do is draw a map of your place. And then we're gonna connect the buildings with the routers, following the rules we just learned. به طاب نعملوا النشاط بالحق هذا شفتوه سمعتوا كل هذا تم نظري شفنا القواعد اللي كثرناهم بعضهم طبعا هي عندها تصور نتاع اللي شفناهم باش نحطوهم باش نعملوا خريطه وباش نحطوا زعما زعما كل روتور في بلاصه معينه وباش نربطوهم انا باش نربطوا خط متقطع معناها هذاك ملوثي وانا باش نربطوا خط متواصل وانا مربوط بالكابل اوكي اوكي اوكي I'm gonna tell them to get three So you, باش نقسموا على ثلاثة مجموعات. كل جروب باش يقعد في في في سيركل. واحد واحد واحد واحد واحد Thank you. باش نزيدوا نفسروا اكثر نزيدوا نفسروا اكثر باش نكونوا باش يكونكتيو على بعضهم ولا ايه؟ خلاص حط متواصل ولا حط متقطع؟ متقطع هكا هكا سامحوني طب شكون باش يحب يصور؟ نختاروا Здравствуйте, Каштаман. Yeah. Продолжение следует... حطيناه ما حطيناش ما حطيناش حطيته انا ما صحيح Üsküdar, let's go. Ben kaç tane مشاركة في وسط نسخة اللون اللي قلتوها أظن. فوق الديار. فوق الديار وين؟ في السطح. في السطح. Thank you. Gracias.